O ministro da Economia, o que ele faz com essa fala dele é exaltar o ato interinstitucional número 5 da ditadura militar nesse país, que foi o ato que fechou o regime, que caçou parlamentares, que silenciou a democracia brasileira. O ministro não tem peito para enfrentar os servidores e os trabalhadores porque está com medo da mobilização de rua. O ministro Paulo Guedes ajudou a escrever as reformas econômicas do Pinochet. E agora no Chile o povo está na rua contra aquilo que ele trabalhou, refutando o que foram as políticas políticas econômicas do Chile. Por isso que ele está com medo do que está acontecendo no Brasil hoje. Pois o recado que nós temos que dar para esse ministro é que democracia é com o povo na rua, é com o movimento social ocupando a rua sim, é com o direito à greve, que é um direito constitucional conquistado. E nós temos que lutar é para ampliar a democracia. Então eu venho hoje aqui lamentar essa fala do ministro da Economia, lamentar as falas repetidas também dos filhos do presidente, do próprio presidente da República, porque eles falam aquilo que é abominável, que é inconstitucional anticonstitucional, que é antidemocrático, que é autoritário, porque é o pior governo da história recente desse país. Temos que defender a democracia, nós temos que defender o direito à manifestação. É importante dizer que essa cidade, que é a capital da República, é o terreno da manifestação democrática e as manifestações devem acontecer, inclusive para questionar e fazer o contraponto a diversas propostas desse governo, a maior parte delas contra a classe trabalhadora. Eu queria registrar essa posição, que eu acho que é uma posição democrática, e que essa casa inteira deveria se posicionar.